سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما خلق بينهما سبحان الله عدد ما خلق وعدد ما هو خالق سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحانك يا أقوى الأقوياء ويا أغنى الأغنياء ويا أحكم الحكماء ويا أعز الأعزاء ويا أكبر الكبراء ويا ألطف اللطفاء سبحانك يا عليم يا سميع يا حكيم يا بديع من كان في حرزك وكنفك لا يضيع تفهم قول الرضيع وتبهر قول الضليع وتعلم سر الجميع وتخلق الصيف والربيع وتنبت الكلا المريع وتشتري بالجنة الأنفس لمن يبيع سبحانك يا من ترفع إليه الحاجات والشكوى ويعلم السر وأخفى ويسمع الجهر والنجوى يا من يكشف الضر والبلوى ويغفر الذنب العظيم يا من خوفت ناره مضجع القائمين وشوقت جناته صبر الصائمين وأعيت حسناته وجوه المحسنين وأغنت حسناته أيدي المنفقين وشد حبه أفئدة العارفين وملك كبرياؤه قلوب المنكسرين وملأ رجاؤه نفوس المخبتين يا من ليس معه رب يدعى ولا فوقه خالق يخشى يا من ليس له وزير يؤتى ولا حاجب يرشى يا منزل الكتاب يا مسبب الأسباب سبحانك يا مجري السحاب سبحانك يا رب الأرباب ويا هازم الأحزاب ويا فاصل الخطاب ويا سريع الحساب سبحانك يا شديد شديد العقاب سبحانك يا من إذا دعي أجاب وإذا حكم أصاب سبحانك يا من عليه يتوكل المتوكلون سبحانك يا من يتوكل عليه من أناب وإليه المرجع والمآب يا محب التائبين يا قابل من تاب يا قابل من تاب يا راحما لكل أواب يا كريم يا وهاب يا رحيم يا تواب يا عظيم الجناب يا واحد يا ماجد يا واحد يا أحد سبحانك يا فرد يا صمد سبحانك يا فرد يا صمد يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولا يحتاج إلى رزق ولا مدد يا من لا يرضى لعباده الكفر والحسد